Вака денеска е третиот уписен рок, последниот ден од третиот уписен рок, според некои согледување, бидејќи ова е некаде до 11 по 12, како и секоја секој од предходните уписни рокови, во третиот уписен рок денеска до 12 часот имаме некаде околу 400 студенти по локации со тоа што дел од бројките од другите наставни центри не се потврдени. Ние очекуваме до крајот на денот веројатно дека таа бројка ќе биде поголема со оглед на тоа што на Факултетот за медицински науки, на академските студии по фармација и по стоматологија, она ограничување што важеше за првиот и за вториот уписен рок дека под 80 поени не примаме матуранти во третиот уписен рок како и предходните години. Не важи така да очекуваме дека сите оние матуранти кои што или го чекале како и секоја година сето ова, иде на тој ризик, или пак евентуално се предомислиле и сега сакат, местата отворени, значи на овие две студиски програми имаме место. Исто така гледам денеска дека и по академиите бројката се пополнува, така да може би неблагодарно е точно бројките по факултетите ви ги кажувам. Со се сите три уписни рока, Доека 11 часот бројката на студенти се движи некаде околу 2600 2700 што во основа според сите оние согледувања кои што ги имаме, мислам дека треба да бидеме задоволни и тоа се на некој начин секоја година бројката сушност ни дава импакт да погледнеме каде таа, бидејќи секојаш бројката и не е како бројка показател, туку е можеби индикатор на што треба понатака да да внимаваме или да гледаме или да видиме каде интересот опа или се зголемува, тоа е индикација на промена на интерес на млади луѓе и тоа всушност треба да ни биде позитивен показател и сите бројки да ги примаме само на таков начин генерално како што пред извесен број на години имаше пад на техничките факултети, а имавме голема експанзија на економски направен, сега веројатно рамнотежата се поместува на друга страна, што може би и за поздравување, така да секогаш кога гледаме не треба да гледаме кај изгрешивме туку кај погодивме и веројатно и тоа е дел од индикаторите. Некаде до крајот на денот, односно во среда веќе, ќе ги имаме точно рангираните листи и бројки, И на тој начин ќе можеме точно да направиме можеби некоја првична статистика каде е интересот зголемен, каде е намален бидејќи ако кажеме дека на филмска академија имаме зголемување на интерес 50%, тоа значи дека наместо 4 оваа година имаме 6 студенти, ама вкупно распишани 10. Е не можеме да кажеме дека вамо имаме 300 студенти, и бројката проценти е може би порелевантна за да видиме каде интересот се зголемува, каде се намалува. Така да бројката не е и процент на она што е зголемено или не. Меѓутоа имаме од 300 до 500 студенти помалку за разлика од минатите години каде е, гледате, каде е проблемот, дали е селувањето, младите дали се запишуваат на други факултети или нешто сосема друго Па добро, не треба да биде тоа дефинирано како проблем. Тоа е појава и тоа е факт кој што во моментот можеме да го согледаме првично. Веројатно сето тоа што го кажавте има дел од причини за да тоа согледување за тој факт, каде што бројката условно е помала. Како што реков, ние ќе направиме една наша проценка да видиме зошто таа бројка е помала и зошто всушност дали е тоа може би индикатор на интерес или е може би индикатор на приориентација на тој интерес. Има факултети кои што стандардно си ги пополнија бројките како и сите години. Така да генерално бројката е помала, треба да имаме на увид според некои неофицијални, дека и бројката на матуранти е помала оваа година. Второ, имаме согледување дека има дел од матурантите кои што воопшто не поднеле документи за запишување на факултет, што и не е лошо во основа, бидејќи нас не требаат и стручен кадар кој што и не мора да биде со <laughs> високо образование, така да мора тоа е една комплексна појава која што ќе веројатно ни од наша страна прегледаме, елаборираме или како и да кажам, за да видиме всушност што значи сето тоа. Имаше едно намалување на квотите на сите универзитети. Дали е потребно уште едно намалување? А, се, знаете што намалувањето, се ова лично, моје видување, намалувањето на квотите треба да се знае причината. Намалување на квоти како резултат на намалување на број на е, матуранти, намалување на квоти како резултат на намалување на интерес, изголемување на други или намалување на квоти како резултат на политика, стратегија, каде што ќе треба да се врши контрола на дистрибуција на ученици, односно матуранти, со различен успех, односно генерирање веројатно на други критериуми за прием на факултети. Така да тоа е нешто сосема различни аспекти. Треба прво да се види зошто, ако е точно, е направено и да кажат тие што го направиле поради кои причини го направиле. За кој факултет е нај, најслаб интересот? А, најслаб. Па не, треба да се види, затоа што оваа година па имавме и промена на студиски програми. Така да, например, ако на еден факултет, на една студиска програма се намалиле, ама и за разлика на тоа на друга се зголемиле, сега ние како факултети ги гледаме. Децата за, децата, јас велам матурантите, обично сакаат нови програми. Макар и името се сменило, содржината може би 50% се смените заради резултат на нови промени, нови атрактивни работни места и така натаму. Младите луѓе барат промени. Така да, мислам дека некаде, ако се видиме наредната недела, со мене или со некој друг од е, нашиот универзитет, веројатно ќе имаме малку по точна дефиниција на тоа што значи намалување на бројките и како тоа ќе се рефлектира евентуално на тие факултети, ако сметате дека треба тоа да биде една практична информација доколку некој не успел да се запише во досегашниот тек а запишан пример во првиот, вториот, вториот има ли тоа Да, значи ние генерално ќе ги запишуваме сите оние кои што се примени и меѓутоа мора да го спазиме рокот 15 септември за сите кои што се пријавени и примени да се запишат, бидејќи ние со Закон за високо образование сме обврзни на 15 септември да почнеме со настава. Наставата почнува на 15 септември. Второ имаме обврска сите нови студенти да ги запишеме во книгите, кои што книгите до 1 октомври мора да ги однесеме во Министерство за образование, каде што ќе се потврди званично нивниот статус на студент. Од тие причини, значи ние сме отворени, флексибилни за сите оние кои што од различни причини тоа не го направиле. Меѓутоа, би ги замолила сите да да најдат начин, можност да го потврдат нивното запишување, бидејќи на тој начин ќе ни ја олеснат и на нас целокупната правна регулатива, која што не е баш малечка.